cielo. Ah, ¿Y cómo se ve? Ah, ah. Es hermosa. ojo ¿atashi, chanto, Shizuku-tan No. Es decir, sí. ¡Ay! ¡Más de! ¡Shizuku-tan Bien dicho. Ah, ¿saizu wa dou deshita? Buenardo. ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¿Qué? ¡Te casa, te casa! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¿Youtube, puedo explicarlo? ¡Youtube! ¡No, no, no! Shizuke-tante, chule no gata asuke ga masi kawaii en kedo, soko ¡Ay, qué rico! ¡Gojo-kun, kami! La traigo muerta. A ver cómo termina esto. Se... ¿no? ¡Uh! ¡Estás que ardes! ¡Ne, Gojo-kun! ¡Hay! Mm. ¡Hasta no de y choca! Por favor, di que sí, di que sí, ¡Ikou que sí. ¿Eh? ¡Oh, my god, esto va a ser épico, papus. Al día siguiente. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Arigato, Gojo-kun! ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Qué está ah, no? Yo... Ahora te jodes, amigo mío. a Nadie se ha preocupado tanto por mí. 撮影いいですか ?No, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. ¡Ay, Shushu, qué caliente primor! ¡Oye, así le gusta el chupacabras! あのね、私、服脱げそうえけ ¡Así de fácil! ¡Sí! あと、ウィッグの中もムレムレだし、衣装の中、暑くて。

¡Aléjate de la tentación! じゃあ、ファスナーを下ろしてくんない Sí. Se, ¡Se mete ni! Eres un perro desagradecido. 北川さんは今、動けないんだった。Sí. ¿Qué problema, no? 俺が、うろたえてる場合じゃない Así se habla. Ya lo oyeron. 失礼します。Uy, otra vez. <laughs> 五条君、背中拭いてくれないはい。あはやばそこもっと。OK。Me prendí c 北川さん、声を抑えてください。今日はもう帰ろっか。そうですね。体調も心配ですし。五条君、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 eso es un hombre. ahora? Todo le sale bien a Milhouse. ¡Es un santo! esta san totemo kirei deshita. Oh. ¡Ay, qué emoción! Seguramente estos dos se enamorarán y por fin serán novios. Y así termina la novela, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué, qué emoción!